Me ha gustado cómo eh, se ha presentado esta eh, nueva laptop de Se ve de muy buena calidad. La pantalla, como lo dije, es de 14.1 pulgadas, es a Full HD con una relación de aspecto 6.9 Ahora vamos con las especificaciones internas. Me ha gustado la laptop, no hay duda, ha hecho un buen trabajo, como les digo, eh, Chewy con la, la Air. Ok, las especificaciones, viene con un procesador, es el Intel Apollo Lake N3450. Vamos a tener el procesador gráfico, es el Intel HD Graphic de novena generación 8 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna expandible como les he mostrado. Vamos a tener una pantalla tecnología IPS 14.1 pulgadas, relación de aspecto 16.9 con una resolución de 1920 x 1080, Bluetooth 4.0. Tenemos o contamos con una cámara de 2 megapíxeles en la parte superior de la pantalla, como también vamos a tener dos micrófonos que se encuentran en los costados de la cámara, en la parte superior en el trackpad vamos a poder realizar algunos gestos con eh, él para poder navegar dentro de las aplicaciones o veríamos cuando estamos navegando. Y eh, va a tener una batería que lamentablemente no he podido <laughs> encontrar el amperaje, no de cuántos mil amperios es. Y eh, según la información nos debería, es de larga duración, así que nos debería dar un promedio entre 7 a 10 horas. Y eso es lo que vamos a comentarles ya más adelante. Y ahora lo que vamos a hablar es de mi experiencia al utilizar esta laptop. Empecemos con la pantalla. Si bien tiene una resolución promedio 1920 x 1080, tecnología IPS, puedo decirles que tiene un punto que usualmente lo vemos en laptops de alta gama y es el hecho de que viene full laminada. Esto nos va a permitir eh, que eh, tenga menos reflejo al momento que ustedes estén eh, trabajando con esta laptop. Fuera de ello, se ve muy bien, se ve el contenido de buena calidad, podemos llevarlo a 1080 a 60 y creo yo que uno de los puntos positivos que vamos a encontrar en esta laptop es la pantalla. Como cualquier otra laptop, vamos a encontrarnos de que la laptop Air incluye Windows 10 preinstalado. Ustedes, en caso de que deseen trabajar con eh, Office 365, lo van a poder hacer si tienen la membresía o simplemente descargar ¿no? Eh, Office a su computador y pagar por eh, esas aplicaciones. Ahora, yo he estado también utilizando diferentes aplicaciones, las cuales las he descargado yo directamente desde la tienda de aplicaciones de eh, Windows y no he tenido problemas ni en la descarga como tampoco al utilizarlas. Ahora vamos con uno de los puntos que considero es el más importante y es el uso de aplicaciones. Eh, por ejemplo, yo he descargado en eh, la Labbook Air eh, tanto Modern Combat 5 como también Asphalt 8 y en ambos casos han trabajado muy bien las aplicaciones, han corrido en forma fluida, sin presentar congelamientos, cosa que en otras laptops que yo he testeado, que el tecnofanático de bajo valor, me han presentado ciertos problemas en congelamientos. En esta de acá no he tenido problemas. No es una laptop para juegos, pero todas maneras ustedes van a tener la opción de entretenerse en caso así eh, lo desean. Eh, luego tenemos, eh, si tienen Office 365 lo van a poder utilizar acá o si adquieren el paquete lo van a descargar y también van a poder trabajar sin ningún problema. Entonces, para lo que es productividad, acá esta laptop les va a trabajar muy bien. Navegación, yo he estado trabajando con la aplicación que viene por defecto en Windows y trabaja bien, ¿no? pero vamos a notar que es un poco lento la descarga ¿no? Pero, o sea, si comparamos con otras laptops de mayor valor. De todas maneras, una vez que ya se ha descargado, vamos a poder navegar en forma fluida y ha trabajado bien. He estado utilizando también aplicaciones como Netflix, esa le he descargado yo directamente de la tienda de aplicaciones de Windows y también he trabajado